සූර්යා මීන රාසියෙන් මේස රාසියට ගිහිල්ලා ඔක්කොම ඉවරයි. අපි ලෑස් වෙන්නේ ඒ වුණාට මේ අවුරුදු මාසේ අවුරුදු උත්සවයක් තියන්න. අපේ YouTube channel එක බලන හැමෝටම එතකොට Facebook එක බලන හැමෝටම ආයිබෝවන් කියලා මම පිළිගන්නවා. අද මම මේ අවුරුදු උත්සවය අවුරුදු කුමාරයා විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අවුරුදු කුමාරි නෙමෙයි. තවත් මේකට විශේෂ ආරාධිත අමුත්තකුත් අපි කැඳවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්න. අයිබෝන්. අරහි බල්ල කතා කරන්න. මේ තමයි අද මේ තියෙන අවුරුදු උත්සවේ මාත් එක්ක තරඟ කරන්න, සින්දු කියන්න එකතු වෙන කෙනා. මෙයා හොයාගත්තේ YouTube එකෙන්. නෑ. ඔයා හොයාගත්තේ Facebook Facebook Facebook එකෙන් හොයාගත්තේ මෙයා එක එක සින්දු කියනවා. අර මං කලින් ගෙන්න එක එකයි. ආන් ඒ වගේ මෙයාත් එහෙම සින්දු කියනවා. ඉහා පාට අවුල්. <laughs> අවුල්ද? නැද්ද? <laughs> අවුල් නෑ. අවුල් නෑ. ඒ අවුල් මාර යුස් තියෙන මාර හරි සෝක් කියවා. ඉතින් එයාගේ සෝක් සින්දුත් එක්ක අපි මේ විදියට අවුරුද්දෙන් පස්සේ අපි බක් මහවුල්ලත් තියන්න යන්නේ. අපි යන් එහෙනම් පලවෙනි තරගෙට අපි අවුරුදු උත්සවේ පලවෙනි තරග තියන්න අපි ලෑස්තෙන්නේ පොඩකින්න මං කියන මෙ පොඩයි පොඩයි පලවෙනි තරග තියන්නේ ලෑස්සනේ තමයි කමේදීම ඔයාල බලන්න ඇති මේ මොන මගුලත්ත කියලා කමයක් ඔයාගෙන මෙතන අඳින්න පුළුවන්ද බෑනේ ඒකින්න මෙන්න මේ කොලයක් කරගෙන මේක අපි කමයක් අඳිනවා අඳින එකයි අදින එකේ වෙනස මොකක්ද ඇන්දත් මොකෝ ඇත්දත්මකෝ ඇත්දත්මකෝ රයි අපි කබාදින කබාදින්න කබ අදින්න කලින් අපි වගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු වගේ මොකක්ද නම මගේ සුරේෂ් පෙරේරා අරි කතා සුරේෂ් පෙරේරා සුරේෂ් මේ ඔයා දැන් මොකක්ද මේ අමුතු විදිහට සින්දු කියන්නයි හේතු ඔයාට අවධානය දෝන මට අවධානය අවධානය ඕනේ ඒක හින්දද එහෙම කරන්න ඒකයි ඒකට ඉති අර කොට කලිසමක් ගහගෙන එහම එහෙම සින්දු කියන ඔට කියන පුලන්ද මොකක්ද පලවිනිටම කියපු සින්දුව කියලා මං පලනයටම සිදුවත් කියලා කිවේ මේ අපේ එකන ඔය වෛරල් වන සිින්දුගෙන මං කතා කර කුණදස කපුගේ මහත්තයා ගැන තමයි කිවේ මං භාරගීතයක් ගායන කර එක ලස්සට සිින්දුවක් අපි ඒ සින්දුවට යන්න කලින් කවදල කම්බෑද කම්බෑදී කර මෙහෙමයි වෙන්නේ මම මේ පෑන මෙතරින් මෙහෙම තියල මම මේ පැත්තර මෙහාට අදිනවා මෙයා මෙහාට අදිනවා දිනන කෙනා ජයග්‍රහණය කරනවා රයිට් ඕකේ අපි සූදානගෙන අපේ අවුරුදුත්සවේ කබ ඇතින් කමදීන් කම්බ ඇදීම සඳහා අපිට සංවිධහක් මණ්ඩල විනිශ්චයට ඉන්න කවුන්ට එක දෙන්න එකයි දෙකයි තුනයි පෑන කැඩේ පෑන පෑන කැඩේ මට මට දියන්න නැත්තං ඉන්ටවෙක් කරන්න මට දුන්න නැත්තං ඉන්ටවෙක් කරන්න පෑනුත් හරි ගණන්ද යන්න පා ඉන්ටවෙක් කරන්න කඩල යන්ට ගානවා බීෝක නවත්තා මෝදිරන්න යන්න ඇැයි මේකන කම්පයක් වගේම බීෝක ඇති වීඩියෝ ඇති දිරන්න යන්න හරි නවත්තලද මට දිරන්න ඕන වීඩිය කරන්න අර අර ඕ මම මම තමයි දින්න ඇත්තරම හරිම සතුටුයි කමඇදීම තරගෙන් ඔයාට මොකද හිතෙන්න්න මත් දිනපයකට ගෙන එක හරිම සාධාරණව හරිම හරිම සීට සියක් නිවැරදිව තමයි එක දින්න නේදවා අරේ බල්ල කියන්න එක හරිම එකැනෙ සීට සියක් නිවැරදිව දින්න ඉතිං මම තමයි දින්නේ ඉතිං ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ ගැන මට හරි සතුට ඇත්ත දිනපැකි පිළිබඳව නෑම සතුටින් ඒක ජයග්‍රහය බාරදෙනවා ඔව් oh, අවුලක් නෑ නේද ඔව් හරි අපි අපි අපි දැන් අහමු සින්දුව රයිට් අපි දැන් සින්දුවක් අහන්න ලැස්සෙන්නේ සුරේෂ්ගේ පළවෙනිටම ජනප්‍රිය වුණු සින්දුව අපි දැන් අහන්න ලැස්සෙන්නේ ඔයාලට මොකක්ද දෙන්නේ සත්ටුවද ආ මේකද දෙන්නේ මේ අමම් මේ තවල හිතන්න එපා මම මේ දස කපුගේ මහත්මයා ගැන මේ උපහාර ගීතයක් ඔව් එහෙම අපි මුකුත් හිතන්නේ මේක මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල සෑහෙන මේ වෛරල් වෙලා තිබ්බ එකක් ඉතින් ඔයාලා දන්නා අපි මේ ඔයා ඒක ගැන බය වෙන්න එපා මේකට ගේන අය ගැන දන්නවා හරිද මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනවා කිව්ව වැඩේ කරන්න සින්දුව කියන ගුණදාස කපුගේ මහත්යෝ ඔබ උන්නු කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹමල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අහස උසට නැග ගියාට සුදු නැන්නා ඇයිගේ දොර වැහුවේ හීන් නගා රුවක් ඇදෙනවා කවුදෝ එනවා අබ්බිසාරිකාවන්ගේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයෝ ඔබ උන්නෝ කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹමල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අයියන්දියේ නුඹ ඇවිදින් ගිය දවසේ ගිනි ඇවිලුණ කැනි මණ්ඩලට අපේ නිවසේ නින්ද නැතිරයේ විදුලි මිනි පහන් කට දවසක් පැල නැති හේනේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයු ඔබ උන්නු කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹමල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අන්න ඒ සින්දුවට මම ආසයි රයිත අපේ බක් මහවුලලේ අපි දෙන්න ගෞද දුත්ස අපි ප්‍රධාන පාරක මැදිරියටම වෙනවා අනුග්‍රහක බෞතුන්ගේ වෙල්ල දැන්නේ නැහැ අපි ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් ප්‍රධාන පාරක මැදිරියට යනවා මහන්සි ඒ මොකද කරේ Ah, ah, ඉතිං <clears throat> මනරම්මු කැමරා තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් මේ ලස්සන ෂොට් අපිට ඔබට ලබා දෙන්න අපේ හිතවත් කැමරා ශිල්පී මෙන්න මෙයා ඉතින් ඇත්තරම ලස්සන ඒ ෂොට් එකක් හරි අපි දැන් මටද වැසේද ෆෝර්න සයිලන් කටමට ඉතිං සුරේෂ් මේ ඇත්තරම අපි දැන් කතා කරොත් එහෙම ඇයි එහෙම සින්ද ඔයා ගුණදාස කපුගේ මහත්මයාගේ සින්දුවලට ආසයි? මම හරි ආසයි මම මේ හොඳ රසිකයෙක්. හා. ඉතින් මම ගුණදාස කපුගේ මහත්මයා ජීතුන් අතර ඉන්න කාලෙත් මම එයාගේ ගොඩක් සින්දු ඉතින් හරි රස වින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා ජීතුන් අතර නැති ඉතින් ඒක මේ ශෝකයක් හිතේ තියෙන ඇත්තටම හොඳ රසිකයෙක් නිසා ඉතින් ඊට පස්සේ මට හිතුණා මේ ඒ මහත්මා වෙනුවෙන් මේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මේ වෙනත් අය මේ උපහාර ගීත ගායනා නොකරන ඉදිරි ගායනා කරන්න. වෙනස් වෙනසක් කරනවා. ඒක ඒ කියන්නේ ඔයා හිතුවද ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ අර නිකන් ඉරිච්ච වගේ කොට කලිසමක් ඇඳලා ඒක මෙහෙම නමලා YouTube එකේ ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. එහෙම කරන්න හිතුවේ ඇයි? ඒ කියන්නේ මේ ඒක රසිකයන් අතරට යන්න නැත්නම් ඔයා හිතපු කන්ටෙන්ට් එකද ඒක? මම රසිකයන් අතරට යන්න තමයි මොකද මොකක් හරි දෙයක් වෛරල් වෙන්න නම් මොකක් හරි වෙනස් විදිහකට තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා තෝරගත්ත විදිහ තමයි ඒක. අනේ ඒක. රයි් ඉතින් ඒ සිින්දුවට කොහොමද ලැබෙන ප්‍රතිචාර ඒක ගොඩක් මම මේ YouTube නන් මේ දැම්මේ ෆස්බුක් දැම පේස්බුක් දෙමට පස්සේ පේස්බුක් කොල ඒක පේජ් ජොලින් දැම්මා මගේ මේකින් ඩවන්ලෝඩ් කරලා යලා එක පේජ් ජොල දාලා ටස ඒ පේජ් ජොලින් වයිරල් ඕනා ඉටසේ ශාෂා වෙලා ඉට පස් එහෙමයි ගොඩක් මෙවුනේ ඉට පස්සේ දැන්න YouTube චැන්ල එකත් මම දැක්කා මේ ඒක දාලා තියෙනවා කඇත වැඩ කරන්න පෑ කටෙන් හෙම දාන්න බෑනේ මේ එහෙම දාන්න එපා මෙයාගේවාට යුජුපයන තියෙනවානේ ඒක මේ <clears throat> හදන විදි මං කියල දෙන්න මට මේ ගානත් දෙන්න ශේප් එක මේ මයි කල දෙන්න එහෙම දාන්න පා නවල් හතප එකක් තියෙනවා මගේ ජනල් ඇත්තියෙන නැවතම හැදවා ඒගැන කලින් මේ මයි තිබුණන මට උදවන්න ඒ අවශ්‍ය තැන හදන්නද නැහැ බිස්නස <laughs> ගරි කියන මට මේව කරන්න හරි අපි අවුරුදු උත්සවේ අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ කොට්ට පොර තරඟයක් තියන්න හැබැයි මේ වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් එකට කොට්ට ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. එතනින් ගෙනවත් අපේ ඔෆිස් එකට ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කොහොම පුටු උඩ මේ වැඩ කරනලා නිදාගන්න හින්දා. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කොට්ට පොර වෙනුවට පුටු පොරයක් තියන්න. අල්ලගම අල්ලගෙන අදින්න තියෙන්නේ පුටුව එන කෙනා තමයි ජයග්‍රහණ ඉතින් මේක කියන්නේ මේ කාලයත් එක්ක දේවල් වෙනස් වෙනවා ඉතින් අපි තෙල් පෝලිං වල හිටියා නේ ගෑස් පෝලිං වල හිටියා අපි ගොඩක් දේවල් වෙනස් විදිහට සැමරුවා ඈ නැද්ද මම දැක්ක අර මේ නෑ නෑ මොකද දැක්කේ නෑ කල්පෙන්නේ <laughs> පිටපතින් නැතිව කියන්න බා රයිට් ඉතින් අපි ලෑස්තෙන්නේ කොට්ටපර වෙනුවට පුටුපොර මේව කරන්න මේ අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු පුටුව ලබා ගන්න කෙනා මේ ජයග්‍රහණය කරන අප හොඳ ඉඩ තියෙන ඉතින් රයි් <coughs> කවුන්් එක දෙන්න අපේ සංවිධහක වන්ඩලේ සහ මේ කවුද කැමරා සහය කැමර සහ කැමරා සහය එතකොට ඔයාතාව කවුද විනිශ්ච මණ්ඩලේ ඔක්කොම ඔය හරි අපේ රං වැඩේ පටන්ගම අපි බලමු කවුද දිනන්න කියලා එකයි තුනයි පහයි අම්මෝ අදා හරි මම එක්ක වන්දිලුව වන්දිලුව හරි හරි මේ අලුතෙන් ගත්ත සර්ට් එක පැල්ලමක් එහෙම ගෙවුණු වයිෆ් පෙළවනවා මාව ගෙදරින් ඒකත් අල්ලන්න එපා බං මොකද්ද කරන්නේ පිස්සුද හරි හරි ඕක තාවා තව අල්ලන් ඉන්න හොඳයි විරාමෙන් පස්සේ නැවතත් ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි දෙන්නගේ මහා බක් මහවලලත් එක්ක දැන් අපි ලෑස්තිනේ තවත් ලස්සන ගීතයකට සුරේෂ්ගේ හනින් යමු එන්න මේක කොච්චර වැට වැදගත් වේද කියනවා නම් ඉස්කෝල um, නෑන ගොඩක් වැදගත්වෙනවා හොඳ වෙලාට පිස්කෝලක ලෙවල් ඇත්තක් මේ කාලෙවල්ල uh, ඒ සයින්ස් කරන එකින්ද වැඩිය අවුලක් කෙන ගන සයින්ත කර හෝලල්ලට කන රස කරන අව හෝදවුලක් කන මම මට අටසයි අටරවාගෙන අවුලක් <laughs> අවුලක් අපි එහෙමනම් තවත් ගීතයකට යමු අපේ මහ බක් මහ උලලේ සංගීතය කොළපාට පිඟාන ආ බොඩි පාට්ස් ඇඟි අවයව සින්දුව කියන්නේ කොහොමද සින්දුව කියන්නේ හරි හරි සින්දුව කියන්නේ මගේ ඔළුව නහය කට දත්තික දකුණු කකුල හා වම් කකුල දකුණු අත වම් අත බිල්ල ඇස් දෙක මගේ ඔළුව නහය කට දත්තික දකුණු කකුල හා වම් කකුල දකුණු අත වම් අත බිල්ල ඇස් දෙක ඇඟිලි හිස්ස උරපතු බඩ අල්ල ඇහි බම ඇස් පිහාටු නිය පොතු කිසු කුඩා බඩවැල හෘදය වස්තුව පෙන හලු දෙක කොඳු ඇට පෙළ උණ්ඩුප කුච්චිය මහ බඩවැල වකුගඩු දෙක මගේ ඔළුව නහය මගේ ඔළුව නහය කට දත්තික දකුණු කකුල හා වම් කකුල දකුණු අත වම් අත බෙල්ල ඇස් දෙක මගේ ඔළුව නහය කට දත්තික දකුණු කකුල හා වම් කකුල දකුණු අත වම් අත පෙල්ල ඇස් දෙක බොඩි පාස් මතක තියාගන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න නේ විරාමෙන් පස්සේ නැවතත් අපේ බත් මහවුල සොරි එක තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම බක්මහ සිරිය අසිරිය පැතිරලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. හරි අපි සුරේෂ් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඊළඟ තරඟට යන්න කලින් කවුද සුරේෂ් වගේ පවුලේ තව ඉන්නේ? මගේ සහෝදරයෝ ඉන්නවා මම අම්මයි තාත්තයි අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයෝ නෑ සෝරි අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයෝ නෙමෙයි සහෝදරයෝ ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි අයියා යක්කයි නංගි මල්ලි මායි අපි ටික තමයි ඉන්නේ එකට. අම්මයි තාත්තයි අයියයි අක්කයි නංගි මල්ලි මායි. හතක් ඉන්න. හතක්. ඉස්සර කාලේ. ඕ නෑ නෑ ඔලන්නේ මට තේරෙනවා මට තේරෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ දීපල එහෙම බෙදලා යනකොට නෑ හරි එකම නෑ දීපල එච්චර ලොකෝ නෑ මේ අපේ නෑ මරන්න පොල්ලක් තියෙන පොල්ලක් මේ ඔයාලත් <laughs> ඔයාලත් <laughs> ඔය සිසිමක් දෙනවා ඇතිනේ ඔව් ඇති වෙනවා රයිට් අපි ඊළඟ අවුරුදු ක්‍රීඩාව තමයි එක තමයි එකතු වෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ මම නන්න ඔයාලා ගොඩක් බලාගෙන ඉන්නේ මයි කොණ්ඩේ දිහා කියලා හෙට කියොත් එහෙම ඉවරයි ඔච්චර හුල්ලන්න බබෝ මම හරි වවගත්ත මේක මේ ඉතිං මේ රැවලතින් මේක දිහා බල මගේ රැවල දිහම් බල නෑමලේ ඩයි කරලා තියන්නේ රයි් අපි ගේම එකට යන්න ලෑස්සෙන්න බිත්තර ඇල්ලීම හැබැ අතේ තියෙන රතිනාව මොකද ඉන්දියාවන නැවලින් බිත්තර කියන්න අපිට අවුරදුට අල්ලන්න නෙමේ අපේ ගින්න රතිඥාවත් තියෙන මේ ගල්ලන්න ඕන මේක එතකොට ඔයාලා හිතේ මොකද්ද අල්ලන්නේ කියලා. මේක අර නූල ගලවලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම දානකොට මේකේ තියෙන වෙඩි බෙහෙත් ටික එළියට යනවා. ඉතින් ඒක ඇඟේ ගා ගන්න නැතුව අල්ලන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? පොඩක් ඔය වීඩියෝ එක නවත්තන්න. පොඩි මේ අතේ මේකක් ආව එක වීඩියෝ එක නැත්නම් රයිට් එහෙනම් අපි ගේම් එක පටන් ගමු. ඔයා යන්න මෙතෙන්. රයිට්. තවද යන්න පිටිපස්සට. හයි. හයි. තේරෙන්නේ නැහැ නේ. විතරල්ල නේද? රයිට්. අපි එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්න විතරල්ලි වෙනකොට රතිනෑල්ලීම තරගේ පවත්තන්න අප ආරධිත මුත්තයි මයි එනම් වැස්තිල් මොකක්ද මනුස්ස ඔය මොකක්ද තරග මට සෙට්නෑ මේ තරග ඒ කියන්න මේ මාව ඉත එක්කන්න මංහිතේ මේ ටිකක් වැලගත් ටියක් ලොකුළුද අපේ ග්‍රමය අවුදු සෝමන මේ අපි කරන්න නේද රට සෙට්නෑ නිමොනද මේ අල්ලන් රතින් අල්ලන්න කියලා අපට හරියන්නේ නැහැ දැන් හරියන කටින්න දැන් මරණ හරියන්නේ නැහැ ඒ වීඩිය කර වෙනම් විදිහකට මේ හැමදාම ඉන්ටෝ වගේ යන හින්ද මං ඒක මේ මේ නතර <laughs> හරි ඒක ඕන්න ඒක ඕන්න වීඩියෝ ඒක ඕන්න තව සින්දුවක් කියම එහෙනම් හරි අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන මේ ඊට පස්සේ තව සින්දුවක් කියමු හරි ඉතින් අද අපේ අවුරුදු උත්සවය සහ ඉන්ටර්වයු එක තමයි මෙතන පැවැත්වෙන්නේ ඉතින් සුරේෂ් තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ එයාගේ වීඩියෝ එකක් හින්දා තමයි ඔය Facebook එකේ වයිරල් වුණු ඒක හින්දා තමයි මෙතෙන් ගෙනාවේ නැත්තම් එහෙම ගේන්න තරම් මහ ලොකු දෙයක් නැහැ ඉතින් එයාගේ වීඩියෝ දැකලා නැත්නම් එයාගේ Facebook එකට නෑ YouTube එක මොකද්ද බම් YouTube channel එක. මම කියන්න. ආ. බම්පි චිකන් කියලා තියෙන ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ අපරාධක වයිරල්ල තිබ නැත්තහම මේ වැඩත් නෑ මාලුකට වැඩත් නෑ බම්පිචිකන් බම්පිචිකින් බම්පිචිකින් බම්පිචිකින් බම්පිචි ඔය මෙතන ඒ ප්‍රමෝට් කරගන්නම නින්ටව එකට ප්‍රමෝෂන් <laughs> දෙන්න බෑ තල් සිින්දුවක් මෙයාග තියෙන සොයමීත් ගැන තමයි සිින්දුව මේ කියල තියෙන් ඉතිං සොයමීට් ගැන සිින්දුව කියල තියෙන හින්න විශේෂෙන්ම සාහෙන්දෑව කරන කෙවින් අය අපි එකතු කරගන්න සින්දුවට එයාට මේ සොයමිට් ස්පොන්ස කෙනෙක්කින්නවා මේ මේ සමහරු මයන් අහලා තියෙන මේ පම්පිචිකින් කියලා කිව්වට මේ සිංහලෙන් සර්ච් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන් සර්ච් නොකර බම්පිචිකින් කියලා සිංහලෙන් සර්ච් කරන්න ඕනේ මෙයා මෙයාගේ YouTube channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න නැහැ කියලා තියෙනවා ආයෙම නේද? නෑ මේ අපි අපිට views ගන්න ඒකට අපි ඔයාලව ගේන්නේ ඔයාලට මේව කරන්න නෙමෙයි අපිට views ගන්න. ඒක තේරුම් ගන්න. ඔව් ඔව් ඒකයි. දැන් ඔයා සොයමිත් සින්දුව කියන්න. බම්පිචි කියන්න. එන පටන් ගන්නද? අපි ආ පටන් ගන්නමු. ආයි YouTube channel එක නම කිව්වොත් ගහන්න ඈ. හරිය මියුසික් දෙන්නකෝ. මේක ඇලේටද නෑ නෑ ඔයා කියන්න කකුලක් කැඩුණු කුකුලෙක් කිසිදා මරන්න එපා මැරුවත් එවැනි කුකුලෙක් රස කර උයන්න එපා ඉව්වත් එවැනි කුකුලෙක් ගමටම බෙදන්න එපා බෙදුවත් එවැනි කුකුලෙක් ගමේ බව කියන්න එපා කුකුලගේ කකුල කැඩුනේ කොහොමද සොයන්න එපා කොටුවේ අගුල දැමුවේ නැති ඇයි සිතන්න එපා කුකුලගේ කකුල කැඩුනේ කොටුවට දමන් මේ සින්දු වැරදුනානේ මට එන අපෝ කිය ඒක තමයි ඔහොම කියන ඔහොම කමන්න ඔල නෑ නෑ නෑ ඔල නෑ ඔල නෑ කකුල කැඩුණු කුකුලෙක් කිසිදා මරන්න එපා මැරුවත් එවැනි කුකුලෙක් රස කර උයන්න එපා කිව්වත් එවැනි කුකුලෙක් ගමටම බෙදන්න එපා බිදුවත් එවැනි කුකුලෙක් ගමේ බව කියන්න එපා කුකුලගේ කකුල කැඩුනේ කොහොමද සොයන්න එපා කිකිලිට වයස අඩු නම් කොටුවෙන් යවන්න එපා දමලා දැලේ හිලකින් එබි එබි බලන්න එපා. වැරදුනානේ සින්දුව මට. මේ බ්‍රේක් එකක් ගන්න පිස්සුනේ. ඇත්තටම වරද සින්දුවක් කියාගන්න බෑ. ඇරියට බෑ බෑ බෑ බෑ බෑ. ආ එකපාරක්. බෑ බෑ. ආ නතර නතර බෑ. ඊළඟ ගේම නේද ඉවර කරා. රයිට් එහෙනම් අපේ අවුරුදුත්සුවේ අවසාන විනාඩි කීපයට තමයි සුරේෂ් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සුරේෂ්ට මේ ආව ගමන ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මට සන්තෝෂයි. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ මට ෂායි ෆිල්ම් එකෙන් ආරාධනා කළා මේ මගේ වීඩියෝ බලලා ඇත්තටම මේ සතුටු වුණා. ඉතින් අතුරු වෙලා ඉතින් ඒ සතුටට තමයි මේ මාව එක්කගෙන ආවේ මේ මේ අපේ නෑ නෑ නෑ නෑ එකන වීඩියෝල සතුටට නෙවේ ඒ ඔයා මේ කරලා අපිට වියස් ටිකක් ගන්නගෙන ඒ සතුටන ඒඩියට සතුට ගැන්නවායි හරි කමන්න ඒට සතුට රේවී ඒට සතුටෙන්ද හරි අ කමන්න හරි ඇත නැගව තවඩයි කියන මං ඒගෙන හොඳ කියල දෙන්නවට එතකට බයිටික දන්න අවුල නෑන අරිග හරිග ඉතින් ඇත්තටම මේ ඇත්තටම මේ මට සතුටුයි මේ මට සතුටුයි මේ මම මේ ලාපු එක පිළිබඳ මේ චාට් එකට ඉතින් මේ බලන්න නෑ නෑ <laughs> ඔව් හරි හරි ඒක කරන්න මේ ඉතින් එහෙල එහෙනම් මේ මට ඇත්තටම මම අගය කරනවා මේ අල්ලවිච්ච මේ අවස්ථාව ඉතින් මේ මේ මම හිතනවා මේ මට මගේ YouTube channel එකවත් subscribe කරලා දෙයි කියලා මේ මාර්ගෙන් මේ අපි යාළුවෝ බලලා බම්පි චිකන් වගේ YouTube channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරන්න ආයෙත් කියනවා අවුල්ද නෑ හරි ඔයාලට ඔයගේ ෆෑන්ස්ලට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ආ ෆෑන්ස්ලට මම කියන්න තියෙන ඇත්තටම මගේ මේ වීඩියෝ බලලා ඉතින් ලයික් දාලා කමෙන්ට් දාලා ෂෙයා කරලා මට ගොඩක් සහයෝගය දීපු හැමෝටම ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මම ඇත්තටම ඒකයි මේ දැන් මම වීඩියෝ එකක් දාපම ඇත්තටම බලලා ෂෙයා අතින් අත ෂෙයා වෙනවා ගොඩක් අතින් අත ෂෙයා වෙන්නේ Facebook එකෙන් ෂෙයා වෙන එක මේ මල් වට්ටියක් එහෙම නැත්නම් අර අවුරුද්දට රේන ගන්න මෙන්න අතින් අත ෂෙයා වෙන්නේ <laughs> නෑ දැන් මං ඉතින් අතින් අත යන එක නෑ නෑ අතින් ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට එහෙම කියන්නේ යන්නේ නේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට ෂෙයා වෙනවා ඉතින් යාළුවෝ ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා ඉතින් මේ මම ගොඩක් ස්තුතියි ගොඩක් ස්තුතියි ගොඩක් ස්තුතියි ඔක්කොට රයිට් ඉතින් සුරේෂ්ගේ වීඩියෝ ඔයාලා කැමති නම් බලන්න නැත්තම් නිකන් ඉන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. <laughs> මොකද මේ වගේ අයව හම්බෙන්නේ මට විතරයි. ඉතින් ඒකත් මන් දන්නේ පුදුම කර්මයක්. මේ channel එක නමයි කියන්න බෑ. ඒ බෑ. කියන්න බෑ රයිට් එහෙනම් අපි අවුරුදුත්සේ අවසාන තරගයේ තියන්න ලැස්සෙන්නේ අවසාන තරගයේ තමයි ඇස් බැඳලා කිරිකවන එක හැබැයි සුරේෂ් වැඩේ කියන්නේ ඇස් බඳින්න පඩියක් හම්බුන්නේ නැහැ හරිද කිරි හම්බුනේත් නෑ ඒකත් මම මොඩර්න් කරා හරිද මේ රතිඤ්ඤ තියෙනවා අපි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඇස් වහගෙන රතිඤ්ඤ පත්තු කරන එක විදිය දිමත් කටනවා මේ අය කමන්නේ නෑ නෑ ඒක අවුලන්නේ ඒ කියන්නේ තරඟේ තමයි ආ ඇස් වහගෙන රතිඤ්ඤ පත්තු කරන් තමයි තියෙන්නේ මේ මොන තරංගද මේවා මේ මේ මේ මේවට මේ මාගෙන මේ මේ මේ මගුල් කරන්නද මේ මෙහෙම මේ මේ මේ ෆයිල් නම් අදලා මේවා වැදිලා වෙරලා මේ හරි ස්ටුඩියෝ එක අපි අපි එක බලා ගන්න. වුණාට බෑ මට බය බෑ මෙතන මේ ගිනරන් මම මට මාත් යන්න බෑ ගෙවල් වලට. හරි මේ රතිඤ්ඤා. රතිඤ්ඤා තමයි ඉතින් කියන්න බෑනේ. අනේ ආවේ මට නම් බෑ මේ බෝවා මට හරියන්නේ නැහැ මම යනවා යනවා මට බෑ. මම යනවා. මාත් එන යන්න මාත් ඉතින් මොකක් කරේ ඒ වගේ. ආ ඉතින් මේකනේ ඉතින් ඒ මේ අර මේ නෑ මේක අපි මෙහෙම මෙහෙම කරලා පත්තු කරන්න තියෙන්නේ මේ මේක මේ ඒ යන්න එපා ඈ ඒ යන්න එපා අපි ඒ වී එනවකෝ අම්මට සිටි පත්තු වනා නේද?